share together. Femina Miss India 2018 का खिताब तमिलनाडु की अनुकृति वास ने हासिल कर लिया है अनुकृति को फिनाले में मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने ताज पहनाया इस कॉन्टेस्ट में हरियाणा की Meenakshi Chaudhary first runner up रही और आंध्र प्रदेश की Shreya Rao second runner up रही इस ब्यूटी पेजेंट में बॉलीवुड स्टार्स ने भी अपनी डांस परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया फिनाले में करीना कपूर खान जैकलीन फर्नांडिस और माधुरी दीक्षित ने डांस परफॉर्मेंस से शाम में चार चांद लगा दिए बता दें कि अनुकृति एक खिलाड़ी और डांसर हैं।